Avun tarve tällaiselle tuelle on ikääntyvillä ihmisillä todella suuri, koska asiointi on mennyt hyvin paljon internettiin. Sain siellä ryhmässä myös itse hyviä vinkkejä. Ähm, itse olen saanut IT-tukea aikuisilta lapsiltani, jotka työskentelevät sen parissa se on ollut mulle erittäin antoisaa ja hyödyllistä ja sitten olen halunnut jakaa sitä tietoa, mitä minulla on